abdul qodir g'iloniy hazratlari hayotlik vaqtlarida unga bir rohib qarshilik qilganda ya'ni uni bu go'yoki abdul qodir g'iloniy hazratlari e, noto'g'ri yo'ldayu u rohib uni noto'g'riligini topib isbotlab uni sharmanda qilaman degan shuni orqasidan shu izlab yuravergan yuravergan yuravergan oxiriki taqdir taqozosini ikkalasi yonma yon bo'lib qolganda o'ng qo'lini ko'rsatgan nimani ko'ryapsan deb shunda haligi rohib jannatni ko'ryapman degan unga nisbatan dunyo nima desa do'zax degan ekan o'sha rohatga nisbat dunyo do'zax degan ekan endi chap qo'lima qara nimani ko'ryapsan desa do'zaxni desa endi dunyo qanaqa ekan desa unga nisbatan dunyo jannat ekan degan ekan ya'ni bundan nima olinadi nima uchun jannatga nisbatan dunyo desa dunyo o'sha yaxshi narsaga erishishlik uchun dunyoda ko'p mashaqqat qilish kerak o'sha rohatga erishishlik uchun dunyoda ko'p mashaqqat qilish kerak kechasi turib ikki rakat tahajjud o'qish kerak o'sha internetda o'tirib faxsh kinoni ko'rishda ko'radigan bo'lsa e, bo'ldi deb uni yig'ishtirish kerak g'iybatga tili o'rgangan bo'lsa o'zini tiyishga endi astag'firulloh deyishga o'rgatish kerak birovni aybini izlashga o'rgangan bo'lsa o'shani yig'ishtirishga harakat qilish kerak o'shanda o'zi xohlagan jannatga erishadi o'shanda o'zi oldiga qo'ygan maqsadni topadi dunyoda ayshi ishrat maishat dunyoda yashash bo'ldi man maza qil yashab olay ichib olsam miqib olsam bo'ldi shu emas ertaga har bir narsani hisobi bor mana hozir obod mahalla deb turib ha mahallalarimiz chiroyli bo'lib obod bo'lib svet bo'lyapti boshqa bo'lyapti uyimizga suv kirib uchuvchiyni qo'yib qo'yyaptimi ha svetimizga uchuvchiyni qo'yib qo'ydi taqqa etsa pishdi ketamiz pulni ko'tarib yugurib e, kimni plastigi bor qaysi paynetdan tushiraman elektrisitsa ishlamayapti ekan hech kim yo'q ekanda hamma yoqni buzib yuboryapmiz bir kun svet yo'q bo'lib qoluvdi pulni ishlab olish kerak deb qarz deb turib bitta uch minglik shamni yetti ming o'n ming sotdik bir birimizni aldash xolosmi ertaga o'sha uchuvchi aylanib uyimizga svetimiz uchuvchiga aylanib aylanib ketib puli tugaganda taq ketyaptimi umrimiz ham uchuvchiga ketyapti kimnikidir foydaga kimnikidir ziyonga bu ham borib taq etib to'xtaganda haligi eh kecha shuni tushirib olmagan ekanmanda deymizmi endi kim borib keladi deydiyu baribir boradi bormaslikni iloji yo'q chunki qorong'ida o'tirishlik qanchalik mashaqqatligini u butun vujudi bilan his qiladida endi qabr ham zulmatki qabrda nurda o'tirishlik uchun vujudi his qilmasa maqsadga erishmaydi.